घंटे का वीडियो भाई डेढ़ दो घंटा मैं तीन तीन मिनट का बनाता हूँ बोरवेल का शूटिंग करता हूँ ना उसका दो तीन दो ढाई घंटा तीन घंटा उधर भी है ये सेंटर में भी एक और है

निकाल लूँ साइड को साइड कर उसको निकालू निकालना पड़ेगा